достор азыр баарында эле коронавируска текшерүүдөн өтүүгө мүмкүнчүлүк жок ошондуктан алсырап же ооруган адам менен байланышта болбоңуз өзгөчө сак болушуңуз керек эгерде сиз коронавирус аныкталган бирөө менен байланышта болсоңуз сизде оорунун белгилери байкалбаса да башкаларга жуктурушуңуз мүмкүн андыктан кеминде он күн үйдө өзүнчө обочолонууңуз керек организмди тыңдаңыз коронавирустың белгілері төмөнкілер болушу мүмкін дене табының көтөрүлүүсү алсыроо энтигүү баш жана булчуңдардын оорушу жыт жана даам сезбей қалу ич өті эгерде оорунун белгилери пайда болсо көңүл бурбай өтүштүрүп ийбеңиз башкалардан жашырбаңыз жана дароо дарыгерге кайрылыңыз сиз дарыгерлердин кеңешин 103 118 номерине чалып доктор тире онлайн чекит kg сайтынан ошондой эле онлайн дарыгерлер телеграм группасынан таба аласыз мүмкүн болушунча үй бүлөңүздөн айрыкча тобокелчилик топтор болгон кары адамдардан же өнөкөт оорулары бар адамдардан обочо болуңуз башкалар менен бир үйдө болсоңуз бөлмөдөн чыкпаганга аракет кылыңыз бет кап тагынып флор же дезинфекциялоочу каражаттар менен чогуу колдонуучу жайларды ашкана даараткана жуунуучу бөлмө жана эшик туткаларын тазалап туруңуз бөлмөнү такай желдетип туруңуз нымдуу кылып тазалаңыз бул аба алмашууну камсыз кылып вирустардын жана зыяндуу бактериялардын топтолушун азайтып кычкылтектин көлөмүн жогорулатат көбүрөөк витаминдерди жана суюктуктарды ичиңиз лимон же ит мурунду кайнатып же жылуу суу ичкен жакшы оорунун белгилери тынчсыздандырышы мүмкүн бирок дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматы боюнча аталган ооруга чалдыккан адамдардын 80%ы оңой жана бат айыгып кетиши мүмкүн кандай болбосун ден соолугуңузга көбүрөөк көңүл буруңуз жана өзүңүздү сактаңыз